घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर खतरा मंडराने लगा है भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि 23 मई को चुनाव के रिजल्ट आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार गिर सकती है वहीं खबर ये भी है कि अपनी सरकार बचाने की कवायद में लगे मुख्यमंत्री कमलनाथ सभी नेताओं से इस्तीफा लेकर नए मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए कमलनाथ को पार्टी आलाकमान को विश्वास में लेना पड़ेगा ये भी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर कमलनाथ सरकार के मंत्रियों का मूल्यांकन होगा सरकार मंत्रियों को हटाने व बदलने